Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn diens. En terwyl ons hierdie aanlyn diens net en jy by ons ingeskakel is, het ons ook 'n inry diens. En ons wil jou graag uitnooi vir die toekomstige Sondag wat volg. Gaan ons elke keer 'n inry diens en ook 'n aanlyn diens soos wat dit vir jou gemaklik is. En so gepraat van dienste, eh, gaan ons vir die eerste keer in 'n baie lang tyd weer ons revolusiedienste hervat. Ons doen dit met twee dienste want ons is bietjie beperk. Ons kan net 250 mense in die auditorium mag ons hier hê. En daarom gaan ons twee dienste hê om 5uur en om half om half 7 18:30. En dan wil ons graag vir julle vertel van 'n van 'n nuwe inisiatief waarvan julle dalk al gehoor het, van Hope in a Box. Daar word as gevolg van die pandemie wêreldwyd word daar voorspel dat daar 'n voedseltekort gaan wees. En so so so vinnig as die einde van die jaar al eh, vroeg in volgende jaar. En ons wil graag vir mense aanmoedig om deel te raak van hierdie proses waar as jy deel hiervan wil wees, kan jy 'n boks kry by by ons by ons hek hier voor of by ons by ons kantoor. Kan jy kan jy 'n lys skryf van die die die die onbederfbare voedsel wat ons in die boks kan sit. So wees deel van hierdie projek asseblief. En dan wil ons julle weer eens herinner aan Duifies, ons kleuterskool. As jy 'n kleuter of 'n Peter het en jy wil graag deel wees van hierdie van hierdie unieke familie van ons, die inskrywings is nou oop vir 2021. En dan wil ons weer eens vir elkeen van julle in hierdie tyd wat soveel soveel ons gedra het en en en bygedra het en getrou jou tiende en jou offergawe gegee het, vir julle baie dankie sê dat julle ons so ondersteun het, die kerk ondersteun het, die koninkryk van God geondersteun het dat die evangelie by mense uitgebring kon word daardeur. Baie baie dankie daarvoor. En soos wat jy dit ook gedoen het, God geëer het en sy naam geprys het en om met jou lewe en met jou offergawe, kom ons doen dit ook nou met hierdie die sing van hierdie lied. Thank you. van die heilige God. Die almagtige en ek sal sê die Here is my feeste. En ek sal sê despertar. hartlik welkom by hierdie wonderlike geleentheid wat ons saam in die Here se teenwoordigheid kan wees. Ons is besig met die oorlewingsgids reeks en ons gaan by hierdie geleentheid praat oor die stryd wat daar is in ons gedagtewêreld en hoe die vyand ons gedagtes negatief wil draai. Maar ons het hier in die noodhulp het ons 'n belangrike hulpmiddel wat die Here vir ons gee en dis 'n hamer. Nou hierdie hamer stel die waarheid van God se woord voor wat die vestinge en die forte en die vashouplekke wat die vyand in ons wil gedagte wêreld wil oprig. Hierdie waarheid gaan dit platslaan. En ons gaan die Here vertrou dat hy dit kom doen want weet jy ons hemelse Vader is lief vir jou. En hy wil hê jy moet vrede hê en jy moet gelukkig wees ook in hierdie grendeltyd ook al ontbeer ons wat so kom ons vra dat God in sy liefde net vir jou sal kom toefou en kom aanraak in hierdie geleentheid kom ons bid saam Here Jesus baie dankie dat u vir ons so liefhet dat u vir ons wil vashou in u hande, wil versorg en wil lei om gelukkig met vrede in ons hart te lewe in alle moeilike omstandighede. Dankie dat u ook ons gedagtes wil kom beheer o Heilige Gees. Dankie vir die waarheid van u woord. Help ons om daarin te lewe en daaraan vas te hou en kom verbreek in hierdie oomblikke enige vashou plek van die vyand en leuns wat ons begin glo het dalk kom seën ons saam in Jesus naam. Amen. Nou as ons praat oor hierdie Grendel tydperk en die stryd wat ons het en dat mense moeg raak en moedeloos raak en voel soms hulle kan nie meer aangaan nie en dinge raak te veel en ek weet nie of ek gaan oorleef hier in hierdie worsteling deur die bos nie. Dis dan dat ons moet weet dat die Here weet van ons gedagtes en hy weet van ons stryd. Dit is sodat in hierdie COVID-19 tyd mense almal van ons baie slegte <laughs> dinge beleef het. Ons is uit ons rotine en uit ons gewone lewe uit. Ons is in 'n situasie waarin ons nie eintlik meer die warmte van liefde en vriende, familie en ander om ons kan beleef nie waar ons die aanraking mis waarna ons verlang en wat ons emosioneel so nodig het. Ons kom nie meer uit nie. Ons sien nie meer die wonderlike versterking van die natuur nie en hoe die Here daar met ons praat en ons kom bemoedig. Ons is miskien vasgegrendel in 'n situasie waarin ons baie dinge ontbeer en waar ons met dinge sukkel wat ons gedagtes vashou en beheer. Weet jy hoe belangrik is dit om net te besef dat ons gedagtes bepaal ons lewe en dat die vyand weet dat as ons emosioneel moeg is en as ons ja as ons emosionele tank byna leeg is dis dan dat ons wankelrig is en dat hy aan ons wil stamp en dat ons so maklik dan kan seer kry en val en dat ons moet weet Dat die Here weet hiervan en hy wil ook in hierdie oomblikke kom om in hierdie moeilike omstandighede wat in jou gedagte wêreld aan die gang is vir jou weer nuwe hoop, nuwe vrede en nuwe blydskap te kom gee. Dis God se plan tog vir ons. Jy weet as 'n mens afvoel en jy hoor mense praat net negatiewe goed en Jy hoor aan mekaar van siekte en dood en gevare en mense wat kla oor goed wat hulle ontbeer en moeilikhede wat hulle het en hoe hulle sukkel met geld en goed en mense en hoe dat hulle soms net opgepak voel. Hoe hulle frustreerd is. Dan besef 'n mens hierdie gedagtes en hierdie emosies het 'n rol wat dit speel op my lewe. Dit speel 'n bepaalde rol ons moet weet dat al hierdie gedagtes beïnvloed ons optredes en hoe ons gaan lewe of hoe ons nie meer wil lewe nie of hoe ons op 'n hoop gaan sit en moedeloos raak en uit die weddering uit pad gee. Ek wil saam met jou 'n gedeelte lees wat iets vir ons sê oor die belangrikheid van die vyand wat probeer om ons gedagtes vas te gryp. Want as hy in ons gedagte wêreld 'n vesting, 'n fort, 'n vashou plek kan oprig, dan kan hy aan ons lewe, dan kan hy ons lewe beïnvloed. So daarom dat die Bybel vir ons waarsku dat jy ons nie moet toelaat dat die vyand 'n vashou plek, 'n vesting in ons gedagtes kry nie en dat ons moet seker maak dat as ons agterkom die vyand is besig om ons te mislei en ons verkeerde gedagtes te gee en 'n leuen in ons binneste te plant dat ons moet weet ons moet teruggryp na die waarheid van God se woord. Kom ek lees vir ons wat daar staan in 2 Korintiërs 10. Daar staan in vers 5: Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Weet jy, hy praat hier van 'n stryd. Hy praat van wapens. Hy praat oor die lewe as 'n geestelike stryd. En daarom ervaar ons dit soms dat ons moeg raak, gefrustreerd raak, dat ons voel ons kan nie aangaan nie, dat ons verdwaal is in die bos en ons weet nie hoe om hier uit te kom nie. Daarom dat hier raad gegee word dat Paulus skrywe en sê: "Julle moet die leuns van die duiwel herken." Julle moet agterkom as die vyand op 'n manier probeer om 'n vesting in julle gedagtes op te rig. Dis met ander 'n leuen wat ek begin glo en wat eintlik nie die waarheid is nie en wat 'n persepsie is wat 'n konstruksie van gedagtes is en dan glo ek dit en dan begin dit my lewe beïnvloed en daarom sê hy julle moet die hamer van die waarheid gebruik om hierdie vesting af te breek Julle moenie toelaat dat die vyand 'n vashou plek en 'n greep kry om julle lewe te beïnvloed en te beheer nie. So ons oë moet oopgaan om hierdie stryd raak te sien en bewus te raak van hoe dat in emosionele moeilike laagwatertye die vyand juis op ons gaan toespits en probeer om ons lewe te stamp en te stoot en nutteloos of waardeloos of niks werd te maak nie. Ek wil vir jou ook kom herinner dat hy hier sê ons moet elke gedagte gevange neem om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons moet in die waarheid van God se woord lewe. Nou as ek byvoorbeeld vir jou kan wys wat die Spreuke 4 vers 23 sê, dan besef jy dat die Bybel vir ons wil waarsku en wil herinner hoe belangrik is ons gedagte wêreld. Hy sê jy moet jou gedagtes oppas. Jy moet daaroor die wag hou. Want uit ons gedagtes, uit ons hart, uit ons denke is die oorspronge van die lewe. Dis wat Jesus ook verduidelik het toe hy gesê het: Pas op vir onrein gedagtes. Hoe jy na 'n vrou kyk en begeer, Matteus 5:28 en verder. Hy sê dit is by God reeds egbreek, want as jy hierdie gedagte leuns van die vyand gaan vertroetel, gaan dit uiteindelik 'n invloed hê op jou dade en jou optrede. En dan gaan jy struikel, maar jy moenie skrik wanneer jy oor die tou getrap het of in 'n slegte seksuele verhouding beland het nie. Jy moet skrik wanneer jy besef die vyand is besig om vir my te sê dis nie verkeerd nie of dit gaan wonderlik wees of die vyand is besig in my gedagtes om 'n vesting op te rig. Dieselfde met moord. Jesus het gesê pas julle gedagtes op dat julle nie woede en onvergewensgesindheid toelaat in julle hart nie. As julle hierdie bitterheid in julle hart vertroetel, gaan dit naderhand oorgaan in dade en gaan jy iets sê wat iemand seermaak en gaan jy naderhand iets doen wat iemand seermaak. En daarom sê hy as jy jou broer in jou hart haat of slegte dinge oor hom sê, is dit by God reeds moord dan is dit in die daad reeds daar. So die saaitjie moet jy pas op dat die vyand wil dit plant en dan begin dit 'n invloed hê op jou lewe. Moenie toelaat dat die vyand 'n vashou plek aan jou gedagtes kry nie. Dat hy 'n vesting kom oprig, 'n fort waar binne hy begin om jou lewe te regeer en te beïnvloed nie. Ek wil vir jou byvoorbeeld uit Paulus se lewe dit net illustreer. As jy kyk hoe Paulus hy skryf juis hierdie berig. Maar as jy nou mooi gaan kyk, was daar 'n leuen persepsie wat die vyand in sy gedagtes gebring het en opgerig het. Hy het daar tussen die skrifgeleerdes en die fariseërs en die praatjies en al die goed het hy hulle gehoor en hy het gehoor hoe hulle praat en hoe hulle vir Jesus beskuldig en hoe hulle praat hoe hy mense weglok en hoe dit verkeerd is dat hy besig is om die sinagoge te laat leegloop agter hom aan. Hoe hulle dan gesê het, hierdie leier is 'n gevaarlike leier, ons moet hom doodmaak. En Paulus het daarmee saamgestem. Hy het hierdie hierdie gedagtevesting ook in sy hart gehad en hy het geglo. Daarom het hy die Christene vervolg. Daarom het hy hulle in tronke gegooi. Staan daar het hy woede in sy hart gehad teenoor die Christene. Tot op 'n dag toe hy ontdek het dis nie die waarheid van God nie. Want toe ontdek hy dat hier staan die lewende opgestane Christus voor hom en sê dis vir my wat jy vervolg. Jy's deur die vyand is jy in 'n persepsie ingetrek waarin jy glo jy behaag God maar jy's buite God se wil. Jy doen nie wat God wil hê nie. Jy vervolg Christene. God se plan met jou is dat hy wil hê jy moet Christene maak. Jy moet hulle na God toe lei. Jy moet vir hulle van die verlossing van Jesus vertel. Met ander woorde, wanneer het sy lewe verander? Paulus se lewe het verander toe hy sy gedagtes aan Christus gehoorsaam gemaak het. Toe hy begin vashou het aan wat Ananias vir hom verduidelik het. Ananias was 'n profeet wat God na hom toe gestuur het en die Heilige Gees het vir hom gesê: "Gaan na Paulus wat daar is, uh Paulus van Tarsus." En jy kan nou dink hoe hoe dat hy ook weer Ananias se persepsie gehad het, maar ek wil nie gaan nie want daai man gaan my doodmaak, hy gaan my ook vang maar hy was aan God se opdragte gehoorsaam en wat God sê het Ananias gedoen en toe hy by Paulus kom toe verduidelik hy vir Paulus wat is die waarheid van God en die waarheid van die woord en skielik breek hierdie persepsie dat Jesus die een is wat moet uit die pad kom dat die Christene sy volgelinge doodgemaak moet word en van toe af het hy tot bekering gekom omkering en het Paulus begin begin om Christene te help na God toe te lei, mense wat hom nie geken het nie van Jesus vertel, van sy kruis, van sy verlossing, van dit wat hy vir my gedoen het, wat ek nou weet die waarheid is, want Jesus het dit in my lewe waar gemaak. Ons weet ook dat die dat die Bybel vir ons verduidelik op verskillende plekke hoe Paulus ook geskrywe het soos in hierdie gedeelte aan die Korintiërs. Hy skrywe aan die Korintiërs en sê vir hulle pas op vir hierdie geskinder en gekwaadpraat agter my rug waar mense allerhande goed oor my kwytraak want dit is besig om 'n persepsie te vorm oor my dat mense nie wil luister na my prediking nie want hulle is besig om kwaad te praat en te sê ja maar Paulus jy weet hy's groot meneer as hy briewe skrywe en met ons raas en daar allerhande foute uitwys <laughs> maar hy's maar ou mak hoentjie as hy by ons is dis maar net 'n groot geblaf daai hy's eintlik glad nie gevaarlik nie Ons moet nie eens na hom luister nie. Kan jy sien nou sê hy pas op vir hierdie tipe gedagtes wat jy glo en wat jy dink die waarheid is. Dis nie die waarheid nie. Pas op vir 'n vesting wat die vyand oprig. Hy skryf aan die Filippense Christene daar in Filippi en dan sê hy vir hulle ook: Pas op wat in julle gedagtes aangaan dat die vyand nie daar 'n vesting oprig en dat jy hulle begin negatief dink en dat jy moedeloos raak en nie meer kans sien om in die wedloop aan te gaan nie, dat jy wil uitsak. Hy sê spesifiek hy as Paulus weet dat hulle nou hulle gedagtes moet rig op die dinge daarbo by God, die waarheid. Filippense 4 vers 8 sê alles wat mooi is, wat reg is, wat die waarheid is. Dit moet jy hulle bedink. Alles wat lieflik is, alles wat tot lof van die Here is, dit moet jy jou gedagtes mee vul. Want dit is die waarheid. Want andersins As jy gaan luister en jou gedagtes gaan vul met dood en siekte en gevaar en ellende en wat ek verloor en verliese en probleme wat daar is en frustrasies en moeilikheid, dan gaan jy uitsak uit die wedloop. Dan gaan jy net na aan daai pikantlyn sit en sê maar ek kan nie meer aangaan nie. Ek is nou moedeloos. Ek gooi tou op. Ek sien nie meer kans om in hierdie oorlewingsstryd aan te gaan nie. Dis wat gebeur wanneer die vyand jou gedagtes begin beheer en maak dat jy die wedloop nie volëindig nie. <laughs> Dis hoekom hy sê in Hoofstuk 3 Filippense 3 vers 13 en 14 dan sê hy ek strek my uit soos 'n atleet na die wenpaal. Ek fokus op op Jesus. Ek hou my gedagtes op hom. Hy is in beheer. Hy lei my. Hy het 'n plan met my lewe en ek hardloop en ek span my in met alles wat ek het om die, by die wenpaal te kom en die prys by Jesus Christus te kry. En daarom lê ek hierdie dinge af. Hy sê die dinge wat my moeg maak en moedeloos maak, hierdie bagasie wat onnodig is. Ek lê dit by die kruis neer. Ek gee dit af. Ek wil dit langer hê nie want dit maak dat ek moeg raak en wil uitsak in hierdie wedloop. Ek kan net vir jou verseker dat as jy gaan kyk in die Bybel, dan sal jy sien hoe dat elke gelowige hierdie selfde stryd gehad het. Ek sien vir Petrus. Petrus is ook deur die skema van die wêreld beïnvloed. Sy denke is beïnvloed deur wat mense sê en wat in hierdie bedeling belangrik is. Hy sê byvoorbeeld by 'n by geleentheid waar Jesus sê ek wil vir julle nou verklaar dat ek by die hoogtepunt en die belangrikste plek in my lewe gekom het waarvoor ek hierheen gestuur is om die kruispad te loop na Golgotha om die offer te gaan bring en te sterwe. En dan sê Petrus nee. Nee Here, u kan nie dit doen nie van die persepsie wat Petrus het is dat 'n Christen kry nie swaar nie en hierdie pad wat wat wat ons moet loop het nie moeilikhede nie en daar is nie beproewinge en dat Christene het net hierdie hemel op aarde. En hoe kan u nou hierdie lydingspad wil loop? Petrus het groot geword met die wêreldse indrukke en gesprekke wat sê posisie is belangrik, geld is belangrik. Eer is belangrik. En daarom het hy gesê, Here, u kan nie, u kan nie nou gaan sterwe aan 'n in 'n kruis nie. Nee, want u is die koning en u moet op die troon sit in die paleis hier in Herodes en die Romeinse regerders moet almal pad gee sodat ons saam met u as u ministers en u belangrike amptenare saam met u op die troon kan sit. Dit was Petrus se persepsie. Dis wat die vyand vir hom gesê het. Dis hoekom hy so vol van homself was en gesê Here, anders sal u verlaat, maar ek sal by u bly. U moet weet, u moet vir my daar 'n ereplek by u aan die regterhand gee uh op die troon. Op die ouen sê Jesus in Markus 8 vers 33: Gaan weg agter my, Satan. Ja, dis Petrus wat jy nou sê, is nie jou gedagtes nie. Dis 'n persepsie van die vyand wat my wil keer en ek het bloed gesweet uit die tuin van Getsemane en ek het gewillig geword om hierdie bitter beker te neem ter wille van die redding en die verlossing van mense. Daardie persepsie, die waarheid van God, dit het Petrus nie kon insien of verstaan nie. Hy kon nie insien dat die kruispad beteken verlossing, ewige seën, die oopsluit van die hemel, die verlos en loskom van sonde en 'n ou lewe. Hy kon nie sien wat die versoeningssterwe van Christus eintlik beteken nie. Tot later, toe die Heilige Gees vir hom gehelp het om die waarheid te sien, te verstaan wat Jesus bedoel het, dat op die 3de dag sal hy opstaan. Dis die waarheid. Die dood is oorwin. Daar's 'n ewige lewe. Petrus, dis nie alles verby nie. Daar wag 'n heerlikheid in die hemel wat ek en jy nie kan eers insien of verstaan nie. En weet jy wat gebeur? Dan bring dit vir ons terug om te besef, Here, watter leuns van die vyand is daar in my gedagtes wat my lewe beïnvloed, my praat, my optrede? Wat is daar wat U wil kom verander? En nou moet ons miskien baie prakties wees en baie eerlik voor die Here wees. Weet jy of daar 'n leuen is wat nie binne die waarheid van God se wil is nie? Is jy bewus van dinge wat jou lewe beïnvloed, maar wat jy eintlik besef, dis nie wat die Bybel sê nie. Dis nie die waarheid nie. Kom ek noem vir jou 'n paar dinge byvoorbeeld. Partykeer dink ons God het my nie lief nie. God het my vergeet. Ek is alleen. Hierdie gedagtes begin in my vestig. Wat sê die Bybel, is dit waar? Nee, niks sal jou skei van my liefde, sê die Bybel. In Romeine 8 staan daar dat nie hoogte, diepte, nie enige breedte of lengte of owerhede of magte of engele of dood of siekte of watter probleme of krisisse niks sal jou skei van die liefde van Christus nie. So dis nie waar as iets vir jou begin wys maak, God het jou vergeet, hy's nie lief vir jou nie, hy gee nie om vir jou nie. Daar staan dat Jesaja die profeet ook op sê het. In Hoofstuk 35:43 sê hy spesifiek: As jy deur die waters gaan, sal jou nie oorspoel nie. Jy gaan nie verdrink nie. Ja, dis 'n moeilike tyd. Dis 'n moeilike fase. Hier is stormwater. Jy gaan daar deurkom want ek is by jou. Voel nie vir jou of ek by jou is nie, maar die waarheid van God se woord sê sê Jesaja is al gaan jy deur die waters, sal jy nie oor oorspoel nie. Ek is met jou. En dieselfde is waar. As hy ook verder sê, Al voel dit vir jou dat jy nou in die vuur gloed is, in die vuur van beproewing. Dit gaan jou nie skroei nie, dit gaan jou nie brand nie, want ek is met jou. Dis die waarheid. So vervang die leuen dat God jou nie liefhet nie met die waarheid. Johannes 10:28 sê niks sal jou uit my hand uitruk nie, sê Jesus. Jesus sê hy hou jou styf vas. Al voel jy dit nie. Al beleef jy dit, al is jy emosioneel as gevolg van uiterlike omstandighede en gebeure, al is jy hoe plat en hoe af. Dan sê die Here die waarheid is, ek is by jou. Ek gaan jou nie los nie. En ek gaan jou seën. My plan vir jou is 'n positiewe, gelukkige, voorspoedige toekoms, sê Jeremia. My plan is nie dit wat jy dink. Ag, my huwelik sal nie werk nie. Dis 'n valse persepsie. God wil hê jou huwelik moet 'n voorbeeld wees vir ander. Ag, dit sal nooit verander nie. Hy sal nie regkom nie. Hy kan nie verander nie. Die Here sê hy's almagtig. Hy kan alles verander. Ja, my gesin. Ek het opgegee. Dit sal nie help nie. Ek het hulle verloor. En hulle is alsis nou deurmekaar en dit kan nie weer regkom nie. Dis 'n valse persepsie. Moenie dat die vyand 'n vesting, 'n fort oprig waar binne hy jou gesin verder wil afbreek nie. Die waarheid is dat God jou versorg en dat hy sy plan is om jou kinders vir hom groot te maak en dat hy jou wil gebruik in 'n liefdevolle verhouding om jou kinders te beïnvloed en goddelike waardes in hulle lewe in te bou. Ag, ek bekommer my dood Ek weet nie wat sal word nie. Ek weet nie hoe gaan ons deurkom met geld nie. Ek weet nie wat ek gaan aantrek eers nie. Ek weet nie wat ek gaan eet nie. Wat is die waarheid? Die waarheid is Jesus sê kyk na die blomme. Hoe trek ek hulle aan? Kyk hoe mooi is dit hier in die lentetyd. Kyk hoe mooi is dit. Ek wil jou versorg. Ek sorg vir die mossies wat jy elke oggend hoor. As ek vir die mossies sorg, hoeveel te meer vir jou? Ek het jou nie vergeet nie. Ek wil jou nie wegstoot nie. Ek wil jy ek wil seën vir jou gee. Dis my bedoeling. Miskien is daar diep in jou hart 'n minderwaardigheid. Dat jy voel, ag Here, U kan ander mense gebruik, maar ek ek is nie begaaf nie. Ek kan nie eintlik vir U iets beteken nie. Here, ek weet nie wat om te doen nie. Want ek is niks werd nie. Ek is 'n mislukking. Ek hoor dit van kleins af. Ek hoor dit nou in baie dinge. Ek probeer goeders en ek misluk. Ek stel te leer. Here vergewe my. Here ek ek is net minderwaardig. Ek is niks werd vir U nie. Kom die Here en hy sê, maak nie saak wat jou verlede was nie. Ek het aan die kruis vir jou sonde gesterf. Ek het jou 'n nuwe mens gemaak toe ek in jou hart ingekom het. Ek het die ou dinge weggeneem. 2 Korinte 5 vers 17. Jy is nie meer jou mislukkings en jou foute en jou sonde nie. Ek het jou nuut gemaak. Ek het jou my kind gemaak. Jy's kosbaar. Ek is jou vader en ek sal vir my kinders sorg. Voel jy ag Here, u kan ander mense gebruik, maar ek kan nie vir u getuig nie. Jy sal krag ontvang sê die waarheid wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy sal my getuie wees want my gees gaan jou toerus. Here, ek het die krag nie. Hoe kan ek mense verander? Hoe, kan ek hulle help? Jy sal krag ontvang en die Heilige Gees sal jou toerus met die gawes wat jy nodig het. En jy sal sien hoe dat God deur jou werk en mense se harte verander en mense se lewens nuut maak. Vervang die leuns van die vyand wat jou wil aftrek met die waarheid. Ag Here, ek bid en dit voel vir my u hoor my nie. Ek bid teen die dak vas. Here, ek is moedeloos. Ek voel dat u nie na my luister nie. Dis nie die waarheid nie. Die Here sê ek hoor wat julle oor saamstemming gebed, dit hoor ek. As jy na my nader, nader ek tot jou. Ek is by jou. Al voel jy dit nie, al jy emosioneel plat en kan jy nie dit beleef nie. Die waarheid is, ek is met jou. En ek het jou vir jou sonde aan die kruis gesterwe. Ek wil jou vergewe. Kom na my toe. As jy moeg en oorlaai is en ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou vrede in jou hart gee want ek sal jou sonde van jou wegneem. Dis die waarheid. Ek sal jou vergewe. Dis wat God se woord sê. Ek's bang vir die dood. Ek dink jy ek gaan dit maak nie. Ek dink jy gaan nog lank lewe nie. Die Here sê ek gee vir jou die ewige lewe. Jy sal in der ewigheid sal jy nie weer verlore gaan nie. En as jy sterwe sou jy heen gaan om met Christus te wees. Jy hoef nie meer bang te wees vir die dood nie. So wat wat illustreer ek vir jou? Ek illustreer vir jou dat ons moet die waarheid van God se woord met ons saamneem. Dit is ons oorlewings. Dis ons oorlewingsinstrument. Want dit gaan vir ons help om veilig deur hierdie fase te kom. Die Here is by jou. Die waarheid is dat hy jou liefhet, dat hy vir jou in sy hand hou, dat hy vir jou sorg, dat hy jou herder is, dat niks jou gaan ontbreek nie, dat hy vir jou sal sorg na groen weivelde lei en waters van rus. Sal ons nie saam bid nie. Vra ons vir die Here dat hy net sal kom en ons gedagtes kom nuut maak. En ons gedagtes kom vaspunt aan die waarhede van God se woord en dat ons uit die waarhede van God se woord sal lewe as oorwinnaars ook in moeilike omstandighede en in die grendeltyd wat nog oor is. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U na ons uitreik en dat U ook op hierdie manier naby ons kom en ons oë oopmaak om raak te sien hoe die vyand ons wil mislei en vir ons wil wegstoot van U af en van U plan en u skepingsdoel met ons lewe. Hier is my hart, Here Jesus. Kom reinig my opnuut. Kom vat alle sonde weg en verbreek elke vashou van die vyand. Kom verbreek elke leuen, Here Jesus. En kom o Heilige Gees, neem die beheer van my gedagtes dat ek volgens u woord sal dink en praat en doen. Dankie dat u my gehoor het. Dis die waarheid. U hoor my gebed. U neem my sonde weg. U maak my vol van u gees en gee vir my 'n nuwe lewe. Kom maak my ook emosioneel weer gesond. O Here, laat u seën oor elkeen wat nou luister. U seën uit die hemel oor hulle neerkom. U genade, Here Jesus, wat vergewe. U liefde, o Vader, wat hulle vashou vir altyd en beskerm. En o Heilige Gees, kom vat U oor en beheer ons in Jesus naam. Dank ons vir hierdie seën wat U oor ons uitstort. Amen. mijn gedachten op liefde en vrede. die.